ребята, хочу с вами поговорить. Очень важную тему. Ты на меня не подписан. Чему? Быстро подписывайся и ставь лайки, иначе я тебя найду. Увезу в лес, закопаю. Удачи!